憲法の奥義を極めようと日夜頑張っていましたでも憲法の奥は深くそんなに簡単に身につけられるものではありません今日もまた新しい技を流海師範から伝授されているようです 会はやけに張り切っとるようじゃのはあますますわしらの出番が少なくなりますはっ <laughs> よしそこまで気合が足りんぞ掛け声だけでなく腕から拳に力を集めるのだお前らにこれからそれを見せる がなびくなんてどうだこれが気合だああおいあっ気合一つで筋肉の張りまで変わってくるやってくれ 痛い痛い痛い痛い痛い痛いできもせんのに真似ばかりしたがるからそういうことになるバカみたいでも今のはちょっと力を加減したからいけなかったのかもきっともう一回やればふざけるなーいいでっかい声 ごめんなさい大丈夫怪我はないええよかったどうもありがとうえー、あ僕チーミって言うんだでこいつが僕キー私ヤンヤンか <laughs> ヤン美しい名だまるで野菊のように可憐で気高いお俺キンタン 大臨一の力持ちじゃまあ重そうじゃな持ってあげようか大丈夫もう慣れてるからじゃあ珍味ありがとううんまたね <laughs> いや大丈夫か 熱があるみたいだ何休んだ方がいいんじゃないのか大丈夫無理だよどうしてもこの野菜を今日中に売ってしまわないと にそんなのよりこっちの方が効きますよはいそんなのとはなんじゃそんなのとは何だとありがとうでも珍味さんからお薬いただいたからへえ珍味のやつ意外にやるなじゃみんなデレデレしちゃって 皆さんもうこの辺りで大丈夫ですあとは俺に任せて帰った帰ったヤンさんは野に咲く霞そう私にこそふさわしいのだお前は帰れ何を俺が送っていく私だ何やるかバカとっくにチーミーと言っちゃったよ霞さんえっクソちみのやつ 本当、今まで全部売り切れたことなんかなかったのよいや悟空のおかげだよなな悟空あそこが家です家まで送るようんここでそうじゃあどうもありがとうあんまり無理しちゃダメだようんそれじゃあ ひどいことを随分と強気なのね今日はお金はできたわワイオさんこれで全部よどれどれこれでは足らないねそんな利子がついてこの10倍はもらわない10倍話が違うわ無理とは言わんよその代わりやんちゃんにわしのうちに てもらおうこんな汚い小屋にいるよりうちに来ればとってもいい暮らしができるのよ私嫌ですそんなこと言わないで来るのいやーするなやめろな何よあんたは珍味話は大体聞かせてもらったそのお金を持ってとっとと帰れいやねこのガキ <laughs> 本気先生 <laughs> 結構やるなチビテ出ろ までだ たか立志君立志君 <laughs> さっきはよくもやってくれてなお前ね <laughs> また来るよお金ができない時はいいわねやんちゃんね ゃってそれでお前悔しいけど手も足も出なかったよ手強いやつじゃなレシケンねやんちゃんかわいそうじゃなこれ以上私たちに関わらないで珍味の身にもしものことがあったらそうじゃよワンユンなどに金を借りたわしがバカだったじゃ ぞ人体のツボの図だどれほらたくさんあるな全てのツボは体のあらゆるところと密接に関係しているらしい手足の動きから内臓の働きに至るものまで数え上げたらキリがないくらいにあるんだどうやって防げばいいんじゃレシケンは鉄の体にでもなるんだな 鉄の体あれだ先輩たち今晩一晩だけを頼みますえおおおいミ鉄の体になれば熱試験に勝てる 懸命来るなら来てみろなあとあてな具合にやっつけてやるわ きなやつしかし珍味のやつどうするつもりだろう 今張り詰めれば ったことはないようだなうん無事役目は果たしたようじゃおいライちょっと見張っとれなんで私がそんなことやんなくちゃなんないのすぐに珍味を来させるから頼むぞあちょっとあんたたち待ってよたまには人の役に立ってみろ手が伸びるぞ何いい加減なこと言ってんの 可愛い子ぶりっは嫌いだもんね。誰そこをどいてくれるあらここはダメ通れない、うお前昨日の坊主の仲間ね しよう大変だわえらいことになっちゃったなキキキキごくチミに知らせてきてキこりゃ龍海さんの時と同じやつじゃないかそれじゃないとダメなんだそうか しいなもう少しだったんじゃがダメだそんなんじゃピーキーキーキー悟空奴らが来たんだな老中先輩龍海さんたちに知らせてくださいおたとえ不完全でも行かなくちゃいや待ってろいやー

手は使えまいまだだまだ動くぞ少しは鍛えたようだなだが剣は破れん何剣やつはもうダメよいいえミは勝つわ と勝って私を守ってくれるわそこの坊主こっちを見るなよこの娘を守るって守ってみなさい卑怯おお 守ってみなさいよヤンは泣いてるわよ せ。 こいつにこんな迫力が。 話だ頼むもう二度と来ないからねえた助けてくれおい流れ口が見たか今の珍味の気合を真の気合とは決して技術から生まれるものではないそれは心から生まれるものなんだもう安心だね <laughs> にありがたいことじゃ思えばわしらはいつもこうして大臨時様に助けていただいたんじゃこれも良い修行ですよみんな差し入れよおまんじゅう一休みしてくださいやった列支権を打ち破った珍味これから先一体どんな手強い敵が珍味たちを待ち受けているのでしょうか珍味たちの厳しい修行はまだまだ続きます